lo más importante es que no sea tampoco demasiado, porque sí que es cierto que exagerar eh, la frecuencia pues puede alterar ese pH que decíamos. Entonces, lo ideal sería una sola vez al día en la ducha, eh, con, una, eh, con un gel pues, tipo el que estamos presentando hoy aquí, que sea lo más natural posible, ¿vale? para no alterar nada. ¿Y cómo hacerlo? A ver, lo ideal siempre es que lo hagamos en las mujeres de adelante atrás, es decir, que intentemos en ningún caso eh, traspasar esas bacterias de la zona digestiva, ¿no? de la zona del ano, hacia la parte de delante, hacia la vagina, porque sí que puede haber infecciones por este motivo, ¿no? porque arrastremos esas bacterias. Entonces es muy importante hacerlo siempre de adelante a atrás.